Kanjing nabi tehhedina Alquran ku Gusti dijelasken wa innakala alahulin Kanjing nabi boga akhlak naanup pohara pissan Agungku akhlak etlah jelelma bisa luhur pangkatan harga seseorang tergantung akhlakna lemun akhlakna harga nage murah malahmunuh alakkan mah atuh sarjen Budi <laughs> aku dengan ubunt tuutan doa hahaha <laughs> boga akhlak setengah tuh mahal harganya komo lebih di setengah jadi tergantung kumaha akhlak Kangjeng Nabi numantak di bahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin anta syamsun anta badrun anj tewaai Muhammad Samsung lirte beda jeung panon poe begitu panon poe nyorot Masya Allah katingalilemak petingjol panon poe nu kasep ka ciri kasep t kabehku pada peanta Syam nah begitu Kangjeng nabi lahir jauh kurang jaraknya tapi sorotan Kangjeng nabilah masih ayaahorotkujeng nabi di akhlakpat kamu mana sebab panon poe kangjeng nabi mah leuwih pohara atuh ieu iya mah pokona deuk nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae oh deuleu ieu sorotan kangjeng nabi mah masyaallah bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia tapi kangjeng nabi menyorot bisa nempo ke alam kubur sorotan kangjeng nabi bisa nempo ke alam akhirat bisa nempo surrga bisa nempo naraka orangrang diuk Dei lantaran ayah panonpoyan di qolburang penonpoe kangjeng nabi bisa diuk simpul Dede ayaah sorotan kanjeng nabi taha orang sebagai umatna bisa yang saang seperti Kanjeing Nabi Nyorot Ulahwak Indonesia hela urang manyyorote Kangje Nabi masania <clears throat> urang manyyorota Kabupatenla Luhur Tsa Kabupaten Masak Kecamatan ulasa Kecamatan Temelleggatingsaaa ge masih keeh legalah RTG masih enehnya panjang jelegati pemajikan gestororotku salalaki sebab salaki cacaan jadi ayah salaki itu dimahdah pemajikan tering ram perasaan asa dira kajjahananteteorot <laughs> tak tadidah gitu salaki aya diamun pemajikan panon poen uh, adab uh, akhlak atau salaki ngumbara tadi imah imah nangin nyana nungeri numere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah tedek ngomong manyun baik <laughs> sial industri <laughs> jadi imah di imah teka sorot pemajikan-tegagas sotku Sinar salaki salakitega sorotku sinar pemajikan Sinar kajeng nabiak ne akhlak Nah ialah bakal jadi ngumbara diimah je boro-boro yang nyorot CRT sada sa Kecamatan diimah diimah pas ini jenta tangga pas ini tantaran sorotan Kanjeng nabi taha so kurangrang randapan bisa tangkap mana ayaah Sinar Kanjeng nabi di Kolburang Kyjangmah dipanai gelang kanyootnya nya dan denyi daran did Masya Allah orangnya lagi bareng balik kriribut -gara reseh Masya Allahki orang buka pemajikan karakter hijitsunami mantap <laughs> belajar belajar orangrangberakhlakul Karimah nuturken Kajing nabi rang Kajing Nabi Muhammad orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangj nempok ke jembatan surotol mestakim sorotan Kajing ngemppok ke surga sorotan Kangjing mantak Ulah he orang heang luhur di mata Allah deketan Kangjin nabi cara nga deketan Kangjing nabi lobaen macasholawat ke Kangjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasal